い皆さんこんにちはタートルです今回も地獄の3分ヒート一緒に音楽に合わせて動いていきましょういきますリズムに合わせて歩いていきます体を徐々に温めていきましょう今から地獄の3分ヒートが始まっていきますももはできるだけ上げた方が ジャンピングジャックからいきます床が響く方は足を下ろすときにゆっくり下ろしてください体力ある方は動きを速くしても OK ですもう1回転です頑張っていきましょう サイドスクワットです2秒ダウン1秒アップです呼吸が乱れないように呼吸を整えながら行ってくださいもう少しです と足を高く上げてタッチする感じですお腹に力を入れて行うことで腹筋にも鍛えられます息を吐きながら腰を丸めて足を高く上げます同じ位置に足を戻すことでバランスが整えられます 度はプッシュアップをしていきます2秒ダウン1秒アップです降りるときは勢いよく降りないようにゆっくり降りてくださいきつい方は膝をついても OK ですもう少しです頑張っていきましょう 度腹筋をしていきます上がったところで2秒キープです1回ずつ息を吐いてください腰が浮かないようにしっかり背中を丸めてお腹に効かしてください 今度は足をバタバタします上半身は起こしたままで腰を床につけたまんまで行ってください腰が浮いてしまう方はもう少し膝を曲げても OK ですもう一踏ん張りです はい、今度はもう一度ワイドスクワットに帰ります。2秒ダウン1秒アップです。お尻を締めながら立ってください。足の重心はかかとです。膝がつま先よりも内側向かないように、膝をしっかり開きます。3分間お疲れ様でした。これ地獄の日と毎日できるだけ乗せていきますんで、1日3分間一緒に運動してもらえたらと思います。 チャンネル登録されてない方はですね、短編でやりやすい、行いやすいエクササイズを載せていきます。ですので、チャンネル登録されてない方はよかったらよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.